Otobüsün tekerleği yuvarlanır, yuvarlanır, yuvarlanır. Otobüsün tekerleği yuvarlanır tüm yol boyunca. Otobüsün sileceği swish swish swish swish swish swish swish swish swish Otobüsün sileceği swish swish swish tüm yol boyunca. Otobüsün kornası bip bip bip bip bip Otobüsün kornası bip bip bip Tüm yol boyunca Otobüste bebek fil Pavu pavu pavu Pavu pavu pavu Pavu pavu pavu Otobüste bebek fil Pavu pavu pavu Tüm yol boyunca Otobüsün tekerleği yuvarlanır Yuvarlanır Yuvarlanır Otobüsün tekerleği yuvarlanır Tüm yol boyunca Otobüste maymun hi hu hu hi hu hu Otobüste maymun hi hu hu tüm yol boyunca Otobüste bebek şark wa wa wa wa wa wa wa wa wa. Otobüste bebek şark wa wa wa tüm yol boyunca Otobüste twinkle Otobüste twinkle tüm yol boyunca Otobüste baykuş Gup gup gup Gup gup gup Gup gup gup Otobüste baykuş Gup gup gup Tüm yol boyunca Otobüsün tekerleği yuvarlanır Yuvarlanır Yuvarlanır Otobüsün tekerleği yuvarlanır Tüm yol boyunca Otobüsün sileceği Swish swish swish Swish swish swish Swish swish swish Otobüsün sileceği Swish swish swish Tüm yol boyunca Otobüsün kornası Bip bip bip Bip bip bip Bip bip bip Otobüsün kornası Bip bip bip Tüm yol boyunca Otobüsün tekerleği yuvarlanır Yuvarlanır Yuvarlanır Otobüsün tekerleği yuvarlanır